Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır yoktum. Neden yoktum onu konuşacağız. Evet arkadaşlar neden yoktum? Ya artık arkadaşlar hafızlık proje sınıfındayım. Hafızlığa çalışıyorum. Yatılıyım. Maalesef işte yatılıyım. O yüzden video atamıyorum. Tekçe hafta sonları atamıyorum. Bu yüzden arkadaşlar işte atamıyorum. Ben de bir video çekmek istedim. Kameradan çekiyorum bu video. Bilgisayar kamerası bu gibi. Evet. Yani böyle. Şöyle bir şey göstereceğim. Roblox artık çoktu. Roblox da çekemiyorum. Bari böyle bir video çekeyim. Maalesef. Evet. Çekemiyorum. çekemiyorum işte. Akış. arkadaşlar. Video evet, çekeceğim de. Bilmiyorum. Saçlarımı da kestim. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olun demiyorum. Like atın demiyorum. Ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Hiçbir şey demiyorum. Şimdi size bir şey göstereyim. Burası da çok güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Maalesef. Görüşürüz.